matenon mi revecigis o oh, bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao un matenon mi revecigis kai min trovis invadant o partisano portum in for O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, o oh, partizano, portu min for, char mi sentas morti nun. Morti nun. morti nun morti nun Cae semi mortas, o partisano, Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, cae se mi mortas, o partisano, vi bon volu enterigi min, enterigi min sur montaro, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, enterighi min sur montaro, sub la ombro de bella flor, de bella flor. de bella flor, de bella flor, cae la homaro, tu mia visito, O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, cae la ho maro, dum ia visito, diro mi, cia bella flor, ien la floro del partisano, O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ien la floro del partisano morta por la liberez. Ien la floro del partisano morta por la liberez la liberez cai en la floro del partisano morta por la liberez